noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeed waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo laakiin insaanku dhibta tirada badan leh uma adkaysto ilaa iyo inuu ilaahay xidhiidh dhab a ah la leeyahy mooyaane markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo sida normalka bani aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakero asxaabtiisii ciddii xidhiidhka lala ahaa war maanta yaad mushkiladan yaa yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaa kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xaliili karay waxaad socdhaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxaa kusoo degdegaya midharhkii xidhiirkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan inaad tidhaahdo warbal waxyaamaahema inaad wax ka weydiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaadee uu raadiya wax weeyaan rabu samaawaati walarda inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kullu shay ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco ilahay wuxuuna wuxuu ina leeyahy xataa haddii sida kaloo dhan laydinka xoog bato walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum muminiin war ha liidanina baa layidhi ha murugoonnina idinkaa koreeya haddii iimaanu jiro hadaad rumaysan tahay rabbigaayoo ku xidhan tahay adaa koreeya markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha noloshoo dhan baa iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahee geesinimada adabiga ah baa ka roon kelimatulxaq inaad mar kasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xejisan karto saxaabadii iyo nebigii markay masaa'ilkaa ku adkaysteen noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la toorjar gareeyo qaar la dilo qaar toorjarka ku dhinta isagoo nebi maxamed arkaya calayhi salaatu wasalaam qaar toorjar lagu dilo saxaabadiisii ka mid a qaar sidii loo toorjar garaynayay iyagoo tii u dambaysayee laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila baa ilaah yidhi mu'miniinta waxaa ka mida rag ka run sheegay waxay ilaahay u ballan qaadeen fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa layidhi waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allaha lacallakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay yidhi sabra oo la sabir dhigta baa la leeyahay mashaakil kugu badan doonaayo waa bini aadam waxaan kaloo idinka hor imanayaaye yo idinka sabir badin nin baa ilaahay leeyahay kullamaa xidhiidhkaynu rabbi la leenay uu daciifo isbeddelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa mar kasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadaad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu wuxoogoobaya waaladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamu asalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin waaladiina yumasikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaah yidhi ee salaadda oogaya kuwaana ajarkooda dayici maaya ilaah yidhi rijaalun laa tulhiihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار waa rag baa ilaahay leeya kuwaasi aanay mashquulinin tijaarada iyo bayca iyo waxgadista iyo baamisha lacag xoogsigu ama adduunye xoogsigu aanu ka mashquulinin can dikri illaah ilaahay xuskiisa iyo wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa salaada ogisteeda marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeenna muhiima laakiin tan kala agteenna ah taqiilka loo raadiya shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiya waa maxay waa salaad saa loo tukanayay ilaahayna wuxuu tu tilmaamayaa qolada tan waxaa lagu sifeeyey inay yihiin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa waayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maalin bay ka cabsanayaan dad shaqada in laga eriyo dhaqaala daraad yara cabsanaysaa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhihu iyo wuxuba gelgelmaan cabsida maalintaa ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa brioritiga u leh number one ah cibaadadoodi iyo kowa kan qola waa nooca ah. qolo kalena ilaahay wuxuu ihi yaakhuduuna carada hada ladna wayaquuluuna sayukfaru lana wan yaatii macradun milu yakhuduu waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka dhawar waa sideen waxa insha allah ilaahay baa noo dembi dhaafi dabcan ilaahay dembiga ugu dhaafa laakiin haddana hadday mashkiladdu timaadaba ilahay leeya mar kale waa iska qaadanaya marka amalka war ilaahay baa kafuururaxiima ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay ka soo horbaxay islaamnima waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa hafuururaxiime ilaahay baa inoo dhaafay laakiin maaha khafuururaxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyahy ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan waddada saxayaa wain yaatihim caradun milu yaakhuduuh baa ilaahay yidhi tii ku labaadoo la mida ah hadday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan baa ilaahay yidhi ilaahay markaa wuxuu uhi war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay de xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhiro inay dambayso ogaadaan ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada alkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal kitaabka ku heleen asalkana waxaa la yaqaana qofka bini aadamkaah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga laxa jeclo badan yahi waxaa si fudud soo gala xataa dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolahaad aabbaha ka dhaxashay inta badan saydhsaydhiska dhallinyarada wixii ay aabbahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga eh, ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin tajaaribtii hore ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa duul wixii la rabay inay ka tagaan mooye wixii la rabay inay xejistaan ka dhacay oo maxaa ka mid ah maalan ilahay wuxuu tilmaamaya watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fainsalakha minha fa atbacahu shaytaanu fakaana min alghaawiin waxaad dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu ayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shayddaan iyo guruubkaasuu ku biiray kaa ilaahay markuu tilmaamayay waxaa la yidhi famathaluhu wuxuu markuu soo tilmaamay haddii ilaahay doonayo qofkani qof sugan buu noqon laha waa kaa la soo sheega waxaa la yidhi kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad kaa tusaalihiisu eygu buu la mid yahay baa la yidhi eyga haddii la eryana carabka waa laalaadiyaa hadduu iska fadhiyana carabka waa laalaadiyaa xoolaa kale sidaa ma aha xoolaa kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay haraariyoodaan markay se nabad qabaan dee ma haraariyoodaan eygu laakiin mar kastaba isagoo carablaala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegay haddaan loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor dee wadaad quri kitaab xoor maaha haddaynu wadadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonaya ninba intuu hayuunbuu xoorayahay <laughs> nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaydaanko qura maahe dad mutarabbisiinana inay wadada fadhiyaan dad ugaadhsitaga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kaiirun min ahli alkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq in badan oo ahlu kitaab ka midi waxay jecel yihin baa ilaahay yidhi inay diintan idinka bixiyaan iimaanka dabadiinay inay gaalnimo idiin celiyaan weliba iyagoo uu xaqu u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraaddeed baa ilaahay yidhi dee kuwaasina iyana waa joogaan marka waxa weeyaan wadcigii oo adag shaydaanoo meesha jooga qolo kaleoo kuugu adhsanaysaoo meesha joogta iyo adigoo labaclabaacla ah haddaa is heshaan dee arrinku waa khatar walidaalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa ya'ti cala annaasi zamaanun alsaabiru fiihi calaa diinihi kalqaabidi cala aljamr meeshuu inu jaalanjiya buu nabigu tilmaamaya dadka wakhti baa ku iman doona qofku diintiisa inuu haysto oo ku dheganaado ay la mid tahay nin dhuxul haysta yacni dhuxul daba inaad qabataa waa waa challenge adag wakhti ay sidaa diintu ku noqon doontaa iman doontaa ama xadiidka ibnu mascuud warinaya ina min waraa'ikum zamaanu sabri litamasuku fiihi ajru khamsiina shuhadaa minkum maalmaa dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka id ka mida ah buu nebigu u tilmaamayay marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu qur-aanku ka warramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nebiga iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siday uga baxeen sawir yaroo kooban baan waxaa idinka siinayaa afartii suuradood ee qur-aanka ugu horreeya soo dega waa suurat alcalaq inta ugu horraysa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam aayaadka ugu horreeya waa suuratu mudathir aayaadka ugu horreeya يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وسورة المزمل آيات كوكو الرية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آيات كوكو حيقة هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون afarta shay maxay sheegayaane ugu horeeya aayaadkani ka warramaya laba suuradood masalat alcilmi bay ka warramayaan iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalami callama alinsaana maa lam yaclam iyo nuun walqalami wamaa yasturuun waxay culammadu yidhaahdaan waxa ay mas'aladani tilmaamaysaa biljahli inaan diin lagu xejin karin iyadoo jaahil layay inaan waxba la xejin karin asalka diintuna inay ku salaysan tahay carab wakhtigeedii waxaa laga yaabaa aqoon dadka ugu dambeeya inay hayd baahiyahay qabtee kale waxaa laga yaabaa haddii adiga lagu odhan lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaaladda hala raadiya kan hala raadiya wax badan oo kale inaad tilmaami lahayd laakiin masalatu tawxiidi walcilmi bay yidhahdeen waa wada socotay asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto rusushiisa la barto aakhire la ogaado cilmi baa lagu xejin karaa waa shayga koowaadee laga fahmaya bay idhahdaan shayga labaadee laga fahmayo aayaadkani waxa weeyaan bay leeyihiin qofka bini aadamkii ama isagaa dacwo wada ama isagaa dacwo loo wada ama adaa lagu raadaynayaa haddaa sii milmayoo sii socda maalinba in muquuranaya ama adaa wax raadaynayo gruubkaaga isku dayaya inaad biiriso halkaaga inaad ka dhaqaaqina inaad cid soo biirsato adaa isku dayaya si awgeed baa ilaahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuha almuddasiru qum fa andir warabbaka kabir kan isduuduubayow baa la yidhi ka codig ka coddiin sheeg rabbigaana weynee wa hiyaabaka fatahir naftaada iyo qalbigaaga iyo maradaada iyo waxaaga dhan daahir yeel warujsa fahjur xumahana ka hijrood walaa tamnun tastakthir waxaad wadana ilaahay dartii u wad xole ha ku raadinin adoo ku badsanaya ha samaynin walirabbika fasbir jidkaa haddaad qaadana mashaakil baad la kulmaysaaye sabir oo adkaysaa la leeyahy yani waxaa lagu bilaaba nebi maxamed haddaynu dhahno calayhi salaatu wasalaam waaba aayaadkii labaadee ku soo degay sida culammo badani qabto cilmigii ugu horreeyey intuu leekaa waa iqra iyo waxoga riyooyina cilmi intaasuu hayay haddana iyadoo cilmigu intaa ku kooban yaha waxaa la yidhi maxay mabda'a faafi mabda'a bilow idan waxay idhaahdaan khayru difaac si laysu difaaco waxa ugu fiican bay idhahdeen adigu weerar gasho in adiga marka lagu arko laydhaa war waa kii wadaadka ee muddii sheega xagga inooga du adigu inaad tahay qofka wax raadaynaya isku dayaya dadka inuu raadeeyo idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara haddaanad daliil haysanin waad jabaysaa idan cilmi inuu yahay laabud shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisaa riixa inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa aad ku dhex noolaan kartid inaad diinta faafisid oo markaasi aada faafisid waxaan kaga bixi karnaa bayn leenahay marka aynu garanno waxaynu haysannaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yihi alictizaaz biddiin yacni ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu wax iibsanayo ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxaa qiimaha badan le xaggaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa ka ma rabtid nolosha ma qiimo badan oo aynu ilaalinnaa mise waxyaabaha kale ilaahay waxayna baraya inaynu diinteenna muctaziin kuwa ku faan oo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaadda iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aalu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga ma iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin alictizaazu bidiin uu ka gedisan yahay diinta inaad muctas ku tahay daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cizo iyo sharaf wax ale baa ilaahay leeyahy alle iyo rasuulkiisiiyo inta raacday munaafiquse ma fahamsana saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jebinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadasiya ciraaq meeshan la yidhahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay bersia dowladdii iraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama fogaa maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas eraantee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid a ah dagaalka qaadisiya dhowr boqoloo kun oo gaalaa iyo soddoneeyo kun oo saxaabaaba ah ishortaagan iyo intii la socotaya eh? saxaabada waxaa hogaaminaya casharatu ka mid ah sacd ibn abi waqaas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin rustam la yidhaahdo jananadoodii waaweynaa ee laga dambeeyey ka mid ah markaa rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentali siday u fakerayaan inuu ogaado wuxuu sacad weydiistay inuu u soo diro cid wadahadal baluu dhex maro nin baa loo diray wuu soo celiyey mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tegey saddex saxaabi ayaa kolba mid u tegey maalan mid ka midun haddaynu soo qaadno ribciyi bni caamir baa ka mid ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo u tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaalo doon hadday tahay inaan dhaqaalo bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carbetiska ayaa la wadhay dhulaad u ballaadhan ninkan muslimiinta ka socdaa fars yaroo gaaban buu wataa waa nin intaasoo bilood dagaal ku soo jiray dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha rabiya ibnu camir oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo duul eriyey faraskiisii kama degine waxay culamada taarikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka miduu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco uu xaggu dhaca waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hub looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isagaa ii yeedhay anigu umaan rabine haddaad rabtaanna sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi uh, rustam ninkii wuxuu leeyahay anugu idinkaa i ama macahuubkaygaan gelaya ama waan iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi macahuubkiisii soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aal baa la weydiiyey markaa maa jaaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya kasoo maxaa idin keenay saxaari uga timaadee wuxuu ugu jawaabay allahu ibtacahnaa linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illaahi waxda wa min dayqi addunya ilaa sicatiha wa min jawri aladyaani ilaa cadli alislaam ilaahay baana soo bixiyey inaanu ka saaro dadka ciddii uu doono addoommahays addoonsanayaan oo ilaahay addoomma u dhigno waxaan u soconaa bule inaanu bini aadamka xorayno makhluuqu makhluuq kale inaanu addoonsan ilaahay oo qura inay dadku addoommo u noqdaan oo dadku xorriyad helaan baanu soconnaa buu leeyay cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kaloo u soconnaa buu yidhi inaannu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saarro ballaceeda u saarro haddaba ninkan kaarbatyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigaa kaa saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimagunama fadhiyo weyn kaarbatyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo uma samaynayso waxaan waxaa kala fiican cadaaladda iyo eh, maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahy adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigan adduun baan kaa bixinayaa ee waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkaan ku geynayaa buu leeyahy waxaan kaloo u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladdiisa kuu saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xolo badan oo ka birhbirhka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctaz bidiini yahay diintiisa wax u dhigantaa inaanu jirin inuu rumaysan yahay taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado qiso labaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabeeyey say u muuqdeena markii beyt almaqdis muslimiintu ay furteen beyt almaqdis ninka furanaya ciidankaasna nin kaloo casharata almubashiriina hogaaminaya cubaydata bnuuljaraax ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiintae meesha joogtay waxay yidhaahdeen shardi ah furaha sulxi baanu gelaynaa saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiiruulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaa ku wareejinaynaaye sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii beyt ilmaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho wuu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidiyoo roob helay dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda ciidamadii muslimiinta raggii soo dhoweynaya ka hor yimo abaa wuxuu yidhi cumarow ma ma jeclin maa yasiranii ana ahlu lbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydanee cagaa dhoobada kule in lagu arko ma maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaquul haadaa hayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abuuxubeyd adigoo kaa xishoonaya buu leey laakiin waan eh, ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low khayruka qaalaha mid aan adiga ahayn muu warkaas ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abuucubaydaba waa ogyey laakiin wuxuu yaro rabuun isagoo amiirulmuuminiinku u muuqda amiirulmuuminiin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna adalla qawmin dad aad u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahaynee dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaannu ka raadinna buu leeyahay sharafta meelaan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynayaa ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diinahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa maxaynu uga dan leenahay waxaynu uga dan lenahay qofku muctas bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik bialadii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim wainnahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyahy jid qumman baad ku taagantay wainnahu ladikrun laka waliqowmik qur-aankaas iyo waxyigaa iyo diintaa lagugu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilaahi jamiica marka qofka la idhaha diintaada xijisa dadka baroba u fahma uun cunfi iyo dagaal iyo qallafsani iyo insidhamaqiiq meel kasta kala hortag sidaasna masax maaha waxaagii hayso xejiso usluubna u noolow yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira wamaa yadakaru ilaa ulalabaab caaisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiska sheekheynku warinayaan walaa nebiga u timi iyagoo de ku jeesjeesaya oo caayaya markaasaa waxay ku yidhahdeen assalaamu calaykum assalaamu laamkaa laga boodayaa laakiin waxaa la yska dhigayaa in iyadii la yidhi assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa geeriye korkaaga ha ahaato waa habaar assalaamu calaykumna waa rabbi ha ku xifdiyo nabadgelya iyo wanaag korkaaga ahaado assalaamu calaykumna waa mowd iyo geeriyo balaayo korkaaga ha dabeetana caaisha intay cadhootay markiiba waxay tidhi bal wacalaykum asalaamnu wallacma idinka cadhada alle iyo geeridiis iyo nacdashiiba korkiinna idinka ha ahaata bay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo kuwanna maqlaya wixii ay yidhaahdeen caaishana maqlaya waxay tidhi ayuu caaisha haddana tala siinaya wuxuu leeyaha caaisha ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa fi lamri kulli caashaay ilaahay waa rafiiq waa ku si dabacsan dadka u dhimriya yuxibu rifqa fi wax walbana in si dhimrisan loo sameeyo ayaa alla jeceliyay subxaana wa tacaala caaisha waxay mooday nebigu inaanu maqlin malaa dhimrdhimirtani waa warkii baanu maqlina awalam tasmaca maqaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahi rasuulkiisiiyo qad qultu calaykum buu nebigu yidhi waa maqlay yacni wa calaykum unbaana dhow soo gaabiyey waxaan uga dan leenahay xadiidka riwaayadda imaamu muslim waxay tilmaamaysaa in allaha tacaala rafiiqun yuxibu alrifqa ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية كالو إمام مسلم ورينا الرجينا يدنا وحي شيغيسا عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه waxaanu ga dan leenayuun caqiidadeena iyo mabaadideena iyo akhlaaqdeena iyo dhaqankeena dhammaantood aan xejisanno taa macnaheedana lagama fahmayo cunfi iyo mashaakil kale aan abuura lagama fahmayo ee waxaa laga fahmayaa un inaynu caqiidada islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaga dul muuqdaan aan dib ugu soo noqdo markaasi waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiyo su-aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororhsataabaad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororhsadaa waxaad haysataa baa ugu weyneedee diintii waa inaad xajisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna taa haddii la waayo waa waxaygiimaan wax ku bedelanaya adna caydh shaqaa lagu siin ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydh shaqaa lagu siin oo nabadgelye iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayey haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysanyihiin markay iswaafaqaan nabad helayso wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha ninka waa bariista isagoo nabad qaba fii sirbi ay fii qowmi aw fii mujtamaci ow fii ahli gurigiisi iyo reerkiisi iyo dadkiisi kuwaa bariista yacni bulshadii ay isku wax aaminsanaayeen ninka kuwaa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fii jasadi jidh ahaanna caafimaad qaba cindahu quutu yom maantaa wuxuu afka geliyana haysta kaa adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nebigu tilmaamaya ninkaasi wuxuu haystaa alamni nafsi walamni alcaqadi walamni alfikri walamni sixi waxay sheegaan oo dhan ay ka waramaan ayaa ku soo ururay laakiin ninkan waa barista fii hayri sirbi gruubkiisi cid aan ahayn ku waa barista ee mabaadi iyo afkaar iyo caqaa'id kala gedisan la iskala hor yimaado kaasi kaasi meel khataruu joogaa markaa su-aashu waxay tahay haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii aa haysateen inaad haysataanoo wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo wakhti dheeraada soomaaliya markaad joogtay intaad diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad labalaabkeed iyo saddexlaabkeed ku bixisaa hadday dhaqaalo hadday wakhti tahay iyo hadday ifor tahayba juhdi tahay waa inaad ku bixisaa waa inaanu aqbalnaa inaynu invest waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo macalimiinta eh, masaajidka wax dhigtaa dee wadcigaba lama socdaan ma si fiican uma garanayaan kani waa caynkan you should pay haddaad rabto ataynu rabno macalinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama masar ka keena ama soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah wax garanaya oo aad ilmihiinna u dhibtaan waad keeni kartaan mid idinka wax idabara laakiin maxay u haddaad tidhaahdo wallaahi dee maalintiina waan soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaad joogantuun soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi waar maxaad u cadayan weyday baa layidhio oh, maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadaydaa anigaas wuxuu ka cawday inaanu wakhti u helaynin cadaya inaanu wakhti u helaynin wuxuu yidhi maalintiina geelaan raaca dee teen waa caynka haddaad tiraada maalintiina geelaan raacaa habeenkiina waan seexdaa ee goormaan diin bartaa dee diin la-aan baa kule wax iskala maaha idan haddaynu halkan rabno inaynu joogno diinna haysanno ama dhaqan haysanno ama afkeenna haysanno waa inaynu la dhimaadna inaynu invest garayno wixeenna sidii aynu u haysan lahayn oo haddaynu caqli ku infasgarayn iyo haddaynu juhdi iyo time ku infasgarayn haddaynu lacag ku isfasgaraynanaba waa inaynu tijaabinaa marka inteennina waa haysan karnaa in shaa allahu ziyaadadana waa raadcin karnaa wasala allahuma calaa muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcalamin